жаман шаршадым мен құрсақ қашып қалды тамақ жесек те тамак тамақ жок ба жоқ тиги черный кассадан тамақ салып берткенде десем сага салып бербей қойшы қойшы тамақ жасашы кіші тамақ жейли қойшы мен тұрмақ менен бе эми сенин тырмагың өсүп кетиптир деп эми тамак жебей жашай берелиби жалко вообще кантип жасамын а давай анда заказ беребиз пицца күнде эле заказ бере бересиң мен кичине мындай тамак жасачы мындай тамак жейличи кой анда бүгүн дагы заказ берчү болсом мен анда тиги апамкына барып эле тамактанып келем ладно өзүңө анан апам барганда калп эле мени мактап сактап койсоң күнүгө суши пицца жасап берип атат деп мындай мен нормальный багып атат деп көчөнүн эле кантип эми болбогон эле нерсени болду деп айтыш керек э эми болгонун болгондой эле айтыш керек күндө эле тамак заказ кылып эле тиги көчөдөн эле тамактанабыз деп значит сен мен жаман көрсеткің келіп тұр да апама айтшы маған қойсайшы анда білесің ба анда анда мен дағы айтам нені айтасың сен нені айтам нені айтам а сен сансыз байкенің ше магазинде он мың сомға қарызға батып кеткен деп айтам айтмай ғой ооба шыбамама иә өзің масштабың анда анда мен сен дағы айтам андачы ооба айтмай дедім айтма чачыңды сарыга боеп кайра жарашпай калып кайра карага бойгонуңду айтам мен сага андачы а сен го сенчи етиги машинаң мененчи кукуштун уйюн мынтип да сүзүп машинаңдын бачагын чыгарып салган деп айтам анда мен сен а мен сенин тырмагыңды тиги бүркүттүкүндөй кылып өстүрүп алгам деп айтам мен сага ну что ж анач бар ғой анда білсеңші тәте сен жайлауға барғанда жайлаудан суға ағып кетип аяштан барына ит аберіп төгіліп шашылып аябай ұят болып шермен толған мына аяштан бар видео тартып алған ошол видео мына азыр менде да бар мен азыр эле апама жөнөтүп кетирип салышым мүмкүн кое турсун деп видеоға тартып алышты да тартып алған мага тартпаса да мага өздері кетишет бұны сұрамасам мен еш жаққа бармай қояйын анда үйде тамақтанамыз а э? не жейбіз батыр жеңіл қалғанын жығады да пицца еке мындай кішкене тандыр самсы мындай қашан пашан эле жейличи мындай эй жейличи жүрсеңіз бұл чынымен тегечи э макулбу кичине современныйраак болсоң э сага караганда тетик кукушчу э дагылдырып алган менин балекеттин баарын билет тим эле суши заказ бери э, үйгө анан тиги барсам мен эй баягы күнү деле үйүнө барганда атып экөө жашынап калып сушу жеп аткан өлүп да эле жеп атпадың беле жакты суши сонун экен деп эми эми ачка болуп атсаң жейсиң да эми суши шоп точка kg деген бар да ошо инстаграмга киресиз дагы азыр шесть секундда заказ берип койсом келетчи любой шаардын любой точкасына эки секундда азыр мына чаап тура алло суши эже кандайсыз о мени таанып калдыңыз <laughs> мени таанып калды эже жанагы эле адреске дагы бир бир партия эже суши Хашан бармайм сурачы Хашан. рахмат эжаз канча э, рахмат эки секунд э мына эки секундда келип калат экен эмне бат келіп калабы а мына келип калды барып келе кал келип калыптыр плов слов эле заказ бербедим мамбет Голубчик, тез жабысып атқан. Шоп кейджи. Шоп кейджи, қана елім тыңда. болып сенің қызматында. Тамақтардың бары бар, достарыңды шақырса. Набор кейджин түрді даңның бары. Контроль, қайсынан Модан Не, менен алып кет, кекіктіктің Телефон сенің мені жеңіп жатыр магия тамақтанал ямамото мания қоса әйгісі магия рэп менен баяндап айтып беремін заказ бересіз бе гамбургерден бирди берчи тағы берді берші рахмат бұлтиған бұлттық үйде тамақ жасап күтіп жатсам қарасаң гамбургер жеп жырғап жүрген жоқ бұл бұл аябай дамды міне жеп көрсең мына қиратып тұрсың не менің тамағым ана дамды болып кетіп тұр да иә менікінен дамды екен жеп көрсең енді көрсең эй азыр өзіңді гамбургер кылып салбайын азыр ей мен. жеп көрсең мына Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Это я ну вот улица пошел, да? Вот смотрел, вот маза, да, у вас написал, да? Потом я сюда вот, э, хотел маза кушать. Вот. Байке кіргізелі сөйлеңіз қиналбай. Жаңа жаңадан бері айтып кеттім мен кішкене орысшасын келеді дейді. Әмі мен осындай маза қылып тамақтанып кетейін дегенмін сіз отырыңыз маза қылып азыр мен мені алып барып беремін мені қойып қойыңыз мен өзім алып барып беремін мен сразу айтып қояйыншы москваға келгеннен бері жаңағындай ролл суши ана кфс макдональдс жей беріп тажап кеттім да андай жемеймін да андай мындай тамақтар жоқ бізде қырғыздардың тамақтарының бары бар о қырғыздағыда, иә ошо қандай қандай тамақтарыңыз бар югур иланман бар пельмендер бар қазан кебаб баранина говядина шашлыктарыбыз бар уйдун етінен, қойдың етінен, беш бармагыбыз бар өзгөн күрішінен ашыбыз бар Адағы бізде туған күн өткізсеңіз болот бізде чайханада жетимиш адамга орын место бар ырдасаңыздар болот бийлесеңиздер болады. о соны тұрады маған қой етіне шашлык беріп қоспан да жоқ ұлықтаған жоқпын мен